میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں وصیت سمجھیں یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے اعلیٰ حضرت یہ فقی مسائل ہوں اعتقادیات ہوں جو بھی ہوں بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہیں اب جی بھی اگلا سوال ہے میں دیوبندی ہوں لیکن آپ کو کافی سنتا ہوں مجھے ایک دوست نے اصول کرخی کی تصویر سینڈ کی جس میں لکھا تھا کہ اگر قرآن حکیم کی واضح آیت اور حدیث اب بھی ہمارے امام کے کول کے خلاف ہو تو امام کا کول ہی لیں گے اور قرآن و حدیث کی تعویل کریں گے جی، جی۔ علی بھی کیا واقع اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی تھے اسلام کی تاریخ میں نہیں سر حال میں بھی موجود ہے یہ اصول کرخی نہیں ہے یہ لفظ ہے اصول کرخی کرخی ہاں جی یہ فقہ حنفی کی یعنی ایک بنیادی کتاب ہے اصول اور فرو کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا نا اصول کہتے ہیں عقیدے کی بات کو فرو کہتے ہیں جو فقی مسائل ہیں ہیں آپ فروئی فروئی لفظ لفظ بولتے فرو ہے تو یہ ان کی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بھی ہمیں اپنے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے اپنے امام کے قول کو مانیں گے یہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی اماموں نے تو یہ فرمایا تھا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ یا صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف تو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ سر آج بھی موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہر گلی میں موجود ہے اس کا سانسا طریقہ ہے کہ آپ بڑے بھول پن میں جا کے آپ قرآن کا پہلا صفحہ کھولیں سر اس میں پڑھیں ایا کا نعبدو و کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں میٹھے انداز میں کہ دیکھیں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہ پکاریں مولا علی علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے آپ یا علی مدد نہ کہیں بلکہ اللہ کو پکاریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہیں تو آپ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ منوا کے بتا دیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تو یہ اگر یہ بزرگ بابے لکھے گئے تو ان کی جائز اولاد یہ ناجائز اولاد نہیں ہے جائز اولاد ہے کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے ٹھیک تو وہ جائز اولاد ان کی جو علمی جائز اولاد آج بھی موجود ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے آج کے زمانے میں بھی تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں اکثر واقعہ سناتا ہوں دو ہزار آٹھ نو کی بات ہے میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لیے آئے ان دنوں میں مطلب اس طرح نجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں اہل سنت آپ لکھتے ہیں یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں میں نے کہا جی کیوں آپ نے یہ رجسٹر کرایا ہوا اہل سنت اہل سنت کا تو مطلب ہوا جو سنت پہ چلے اور نہیں جی اہل سنت وال جماعت بریلوی ہے نا میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہے تو بریلوی ساتھ کیوں لکھتے ہیں اور بندی اہل سنت جماعت بندی لکھتے ہیں آپ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں نام سے تو نہیں ہوگا نہیں نہیں جی ہم میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا اس بیچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا وہ کہتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی آپ گمراہ ہو جاؤ گے ان کا بخاری مسلم میں عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم ہو میں انہوں ذرا بخاری مسلم جو نماز کا طریقہ کے لکھے نا بخاری مسلم پکڑائے میں ان کو بتاؤں میں نے کہا میں دو رکھتے میں بھی پڑھتا ہوں دو رکھتے تم بھی پڑھو جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پہ سننی ہے دوسرا ٹننی ہے پر میں کلپ ہے سنی اور ٹونی میں فرق ایک پڑھ پڑھا کے سنی وہ صحیح سنی ایک سن سنا کے سنی ٹون ٹونی کہتا نہیں نہیں بخاری مسلم نہ لائے اس کا کیا مطلب تھا اسے پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے تو سر یہ لوگ آج بھی موجود ہیں ہمارے رمضان بھائی ہیں انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا وہ روبرٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے میں ایک ہنفیوں کی مسجد میں گیا آپ بریلوی یا دیوبندی تھا دونوں ہی ہنفی ہیں نا کہتے ہیں اس نے نا سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی یہاں تو پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں ان کے چوکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں پڑھی بھی نہیں ہوتی کہتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا تو کہتے میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے کہتا جی جی کیا اس نے نے کہا جی، ابھی آپ جو مجھے اثر کی نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی ڈیسک پہ جو یہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے <laughs> آئے انجینئرنگ ہر گھر سے انجینئر نکلے گا سر ہر گھر سے انجینئر نکلے گا یہ اسی طریقے سے کہ آپ آپ مجھے بھائی جو نے بات کی ہے وہ اس کتاب میں لکھی ڈم مرنا چاہیے یا فوراً توبہ کرنی چاہیے اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے جو بھی نماز پڑھائی ہے اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تو مجھے بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا طریقہ لکھا ہے سر اسے بھی پتا تھا کہ طریقہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اس نے وہی واردات کی جو مولویوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہتا جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جھاڑا ایسے نکال کے کہتا دیکھو علماء دی توہین کر رہے ہیں دیکھ رہے ہو بڑی ڈاڈی شاید مولوی جناب ڈیم جی، جائے حالانکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری غلط ہے تو میری مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں بتائیں یار کہاں لکھا ہوا میں ابھی اصلاح کرتا ہوں اپنی بتائیں لیکن ریفرنس سے بات کرنی ہے زبانی کلامی نہیں یا میری بھی وہ غلطی بتاتا ہے بتاؤں کہ کہاں کہاں کن الفاظ میں کہا بتائیں ان میں تو جرت نہیں تو وہ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلے جب لوگوں کا ٹیمپرامنٹ یہ ہو تو سر اصول کرخی میں جو کچھ ہے نا وہ انہوں نے جو لکھ دیا نا وہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا شیخ احمد سنندی الفسانی جن کو کہتے ہیں دیو دیوبندی اور چاند اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں انہوں نے کہا مجھے کچھ سینکڑوں بھی بتائے نا رفع سبابہ پہ کہ نماز میں انگلی اٹھانی چاہیے تو میں نہیں انگلی اٹھانے کا قائل کیونکہ میرا امام قائل نہیں تھا حالانکہ صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی پورے تشہود میں نماز کا پریکٹیکل دیکھ لیں اس نے کہا مجھے آپ ساری دیسیں بھی دکھا دو میں نہیں مانوں گا اس مسئلے کے اوپر ان کے زمانے میں درجنوں علماء نے ان کی تکفیر کی تھی کہ یار یہ اس طرح سنت کا مذاق اڑا رہا ہے ایون آج دور میں بھی میرے استاد غلام سعیدی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے بریلوی مقبہ فکر کے بہت بڑے محدث تھے انہوں نے باقاعدہ تیس چالیس صفحے جو ہے نا مجد الفسانی کے خلاف لکھے ہیں کہ انہوں نے سنت کا یہ مذاق اڑایا یہ سنت طریقہ ہے اگر ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں پتہ چلی آج ایسے سارے انفی اٹھاتے ہیں انگلی چاہے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں لیکن اٹھاتے ہیں لیکن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے کہ انگلی نہیں آج بھی نقشبندی جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ وہ غلام سیدی صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ گجرا والا میں کسی بندے نے انگلی اٹھائی نقشبندیوں کی بریلویوں کی مسجد میں بریلوی نقشبندی بریلوی قادری نہیں ہاں، یہ اگلے ورژن بھی آ نے نا تو انہوں نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ میں اس کے اوپر مضمون لکھوں تو یہ تو مطلب ان کی جائز اولاد ابھی تک جاری ہے یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں یار جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے کوئی چیز بچی ہے کون سی میٹھی بات کروں آپ نماز سے شروع ہو نماز کا اولیا بگاڑ دیا انہوں نے پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے نہ رو نہ رو اور یار کلمے کا الیا بگاڑ دیا ہوا ہے نہ رو نہ رو آپ کہہ رہے ہیں درو شریف کے فضائل بیان کروں اس میں بھی رونا رہوں گا انہوں نے لکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور سر جیڑا کٹو کے لال نکلتا ہے مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو تو سر امت اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ینگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اور کس طرح دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس میں میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے نا تو آپ کے دین کا مذاق اڑے گا تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے ہیں نا اب تو دو ہی گروہ ہیں یا وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں عام مسلمان علمی کتابی یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں اور یہ پرانے جو ہیں انشاءاللہ کچھ تیس چالیس سال انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی مر جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ علمی موت بھی مر جائیں گے اور فزیکلی بھی مر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا